Hej! Jag ska ta och visa er hur man söker en bild på, med hjälp av Google bildsök och få tag på bilder som man får använda. Och jag vill eh, hitta bilder på katter så jag tar och eh, börjar med att gå till Google bildsök. Jag klickar där uppe. Nu är jag där och då skriver jag det jag vill söka efter och nu vill jag söka efter katter alltså. Sådär, sök. Nu får jag en massa, massa träffar här. Jag kan scrolla ner och ha hur många träffar som helst. Jag har också lite olika kategorier här uppe av katter. Eh, de här bilderna kan det hända att jag får använda men det kan mycket väl hända att jag inte får det. För De flesta av de här bilderna är faktiskt bilder som har upphovsrätt. Eh, så det jag gör är att jag klickar här under sök, på sökverktyg. får jag ner en liten meny och jag klickar på användarrättigheter. Där kan jag välja lite olika eh, val här och eh, jag kan rekommendera att man väljer den här bilder som får användas och ändras för det kan hända att man eh, kanske vill beskära den lite grann, man kanske vill ändra ljusheten i bilden och då ändrar man på den och då behöver man ha den rättigheten. Så jag klickar på den. Den passar bra för mig nu. Och ni ser att jag får ändå rätt så bra med bilder här. Nu tänker ni lite grann så det kommer nog ännu fler bilder strax. Ehm, och jag fastnar för den här bilden. Den tyckte jag var bra. Så jag klickar på den. Och eh, här, eh, när man kommer i det här läget så är min rekommendation att ni klickar på besök sidan. För vi kan inte helt, vara helt säkra på att vi får använda den här bilden ändå. Ibland hamnar bilder i fel eh, eh, sortering. Eh, ni ser här att det står att bilden kan vara skyddad enligt upphovsrättslagen. Eh, så jag klickar på besök sidan för att se om jag kan hitta en licens. Och ni ser att det är Wikipedia som jag hamnat på. Och eh, här har jag bilden. Så jag klickar på bilden för att få mer information. Och då hamnar jag på Wikimedia Commons. Så många bilder som man söker på finns på den här sidan. Eh, om jag scrollar ner lite grann så ser jag här att här har vi licensen. Det är en Creative Commons-bild. Jag får använda den. Och Det jag behöver göra är att ge en attribution, alltså säga vem som har gjort den och jag ska licensiera den under samma licens som den har, alltså eh, CC BY-SA. Och då behöver jag ta reda på vem det är som har gjort den här. Och Då ser vi här under Author. Här kan det vanligtvis bara stå ett namn men i det här fallet så är det ett litet brev faktiskt här där Daniel Almqvist, Ahlqvist eh, har skrivit hur han vill att vi ska använda bilden. Han vill att vi skriver att det är han som har gjort den och han vill också allra helst att vi lämnar ett litet meddelande och berättar hur vi har använt den. Så så kan det se ut ibland. Så det vi behöver göra nu innan vi laddar ner den det är att samla den information som vi behöver lämna i våra bildkällor. För att göra det eh, Snyggt, så tar vi och eh, tar med det vi allt som ska vara med. Vi tar titeln på bilden har vi här uppe. Den kopierar jag. Och jag brukar, man kan skriva ner det men jag tar och klistrar in den så här i ett Word-dokument. Oj då, förlåt. Jag tar och klistrar in den eh, oformaterad, sådär. Och sen så tar jag och jag skulle ha hans namn här. Så det tar jag också med mig. Jag kan ta med BY också. Så brukar man skriva. Kopiera det. Gå tillbaka till mitt Word-dokument och klistrar in. Och sen så ska man också lämna, att det, äh, lämna licensen. Och den har vi ju här då. Eh, så den tar jag också och kopierar. Det är lite trixigt så här. Men det får man ta. Eh, om man vill ha det lite mer kortfattat så kan man faktiskt bara förkorta den här licensen på det här sättet. CC BY SA. Det är licensen. Och det sista jag ska ha med här är var jag hittat den och det är ju på Wikimedia. Där har vi hela licensen. Och jag, om jag sparar den så här i ett dokument så är det väldigt lätt att klistra in det i det jag nu ska göra. Om det är ett blogginlägg eller i, en, i slutet av en film i eftertexterna. Då har jag hela, hela licensen. Om det är så att jag ska klistra in den i en blogg eller i en powerpoint så är det extra snyggt. Nu ska vi se, jag ska avbryta det här. Jag ska inte stänga, jag ska lägga ner den. Det är extra snyggt om jag också tar och kopierar adressen. Så det jag gör här nu, jag ska visa er. Här uppe i adressfältet så har jag hela adressen. Markerar, kopierar, går tillbaka till mitt Word-dokument och klistrar in adressen också för att det är extra snyggt om jag länkar den här, eh, eh den här licensen, den här eh, attributionen tillbaka till där jag hittade bilden. Det är det allra bästa. Ja, då ska vi ta och spara den här bilden också. Och Då ser ni att i det här läget eh, på den här bilden så finns det möjlighet att välja lite olika storlekar att spara den i. Och Då får man välja det som passar för det man ska göra. Ett blogginlägg, då kan du det här lämpa sig 640 gånger 227. Ska man ha det i och, och en väldigt stor bild, då tar man den största. Ska man ha det i en film så ska det vara något lite mindre. Så om man säger att man ska skicka filmen så är det synd att ha alldeles för stora bilder. Eh, och eh, man tar och klickar här och sparar, högerklickar och sparar då i den storlek man, man vill ha. Jag eh, kan gå tillbaka och visa en sak. För att Eh, man kan också högerklicka på bilden bara och spara den och då blir det den, oftast den storlek som, som vi har här. Eh, men det jag ser att en del gör som ett misstag det är att man ser att ja, här är min bild och så tar man och högerklickar här och sparar bilden. Eh, I många fall så får man då den här lilla bilden med en dålig upplösning vilket gör att Ehm, att det blir, kan bli konigt och fult i den film man gör eller vad det nu man använder det till. Jag ska ta och... Eh, vi säger att jag inte var nöjd med de här bilderna. Jag går tillbaka hit och släcker ner min gula katt. Så är det ju så att, vi säger att jag har fått väldigt lite bilder. Det kanske var så att det inte var fler än de här bilderna faktiskt. Och jag inte hittade det jag sökte. Så är ju min rekommendation att man faktiskt söker på engelska. För att ofta, i de flesta fall, så får man då betydligt fler bilder. ni ser, jag kan hålla på och scrolla här hur mycket som helst. Och man kan hitta den bild man söker. Vi har fortfarande samma eh, licens här. Det kan vara bra att kolla så att inte det har fallit bort när man har klickat mellan. Så jag har alltså bilder som jag får använda och kan ändra. Och... Eh, vi kan ta och titta på en till. Eh, för de allra flesta bilder faktiskt är antingen på Wikimedia eller på en sida som heter Flickr som är en stor bildsajt. Vi ser om jag väljer den här bilden då som kommer från bildsajten Flickr. Och jag går och besöker sidan. Då ser det ut på det här sättet. Man får scrolla ner. Och min rekommendation är att ni alltid checkar licensen. Och här får man scrolla lite längre ner. Och där har jag informationen om licensen. Och Ni ser att den här bilden får jag använda och det jag behöver göra är att lämna vem som har gjort den. Och eh, Då gör jag samma sak som på förra bilden, att jag kopierar titeln på bilden. Jag kopierar namnet på personen som har gjort bilden. Jag tar och skriver upp licensen och här är det CCBY och jag skriver att jag hämtat den på Flickr. Och snyggast av allt är att det också tar och kopierar länken dit. Bra, lycka till!